ربا لگے دنیا کیوں پر آئی کرتا وفا تو ملتی ہے بے وفائی جانے کی چیرے گا دل جب کوئی غم تو تب مانے کی شیشے کی طرح میں تیرے بھرم کو توڑ ڈالوں گا کیا ہوتی ہے بے وفائی تجھے کر کے دکھا دوں گا کیا ہوتی ہے بے وفائی تجھے کر کے دکھا دوں گا اس دھوکے میں تو رہنا تجھے پل میں بنا دوں گا کس دھوکے میں میں تو رہنا تجھے پل میں بنا دوں گا توڑوں غرور ایسے ٹوٹے ہو خواب جیسے رکھ دوں ادا کچل کے تنہا جیے تو کیا توڑو غرور ایسے ٹوٹے ہو خواب جیسے رکھ تو تو ادا کے تنہا جیے کیسے ساری دنیا تجھ کو کے گی روکی روکی سی جیسے کوئی شاخابے میں کی سوکھی سی تجھے کر کے دکھا دوں گا کیا ہوتی ہے بے وفائی تجھے کر کے دکھا دوں گا کسی کو کہ میں داد رہنا تجھے پل میں بلا دوں گا کسی دھوکے کے میں داد رہنا تجھے پل میں تجھ سے کیوں یہ سلوک مجھ سے روئے تڑپ تڑپ کے رہ جائے تو کے ٹھکرا کے پوچھو تجھ سے کیوں یہ سلوک مجھ سے روئے تڑپ تڑپ کے رہ جائے تو لج کے بہت سزا دوں گا کیا ہوتی ہے بے وفائی تجھے کر کے دکھا دوں گا کیا ہوتی ہے بے وفائی تجھے کر کے دکھا دوں گا کسی دھوکے میں نہ تو رہنا تجھے پل میں رہنا تجھے پل میں بنا دوں گا